Astăzi este despre a sfătui. Ehm, în unul din sensuri este a da un sfat cuiva. Și mi se pare că povestea cea mai importantă pentru acest verb este ce povestește Cristian Unețiu, unul din miliardarii români, ă, destul de tineri, despre fica lui. Ă, povestește într-un video cum într-o zi ă, s-au dus la un restaurant și fica lui de șase ani se juca pe sub masă și el este foarte liber și uh, se joacă cu fica lui și de-a bușilea și oricum. Și uh, fica i-a spus, uh, tati, îmi place foarte mult aici, hai să ne deschidem și noi un restaurant. Uh, Cristian a zâmbit, uh, au conversat în legătură cu asta și mai în joacă, mai în glumă, a întrebat-o, dar ce să le dăm tati de mâncare? Și fica lui a zis, ce vor ei, tati? Și Uh, tot el spune în video, această replică a schimbat uh, fața afacerilor mele de 10 milioane de euro atunci uh, în următorii 4 ani. Și faptul că el și-a ascultat fica și a considerat ca pe un sfat această replică, care a fost dată în glumă, pe sub masă, în timp ce se jucau, mă duce cu gândul la uh, dar niște sfaturi foarte frumoase pe care putem să le primim de la copiii noștri sau de la copiii din jurul nostru. Tu ce părere ai? Ceau!